the revolution Tira handik eta tira hemendik. Kirrikilun, karrikilun. Arria mugitzea lortu dugu. Urtarrilaren bederatzean, Bilbon eta Bayonan, mugida itezen arriak. Euskal presoak euskal herrirak. guztion artean, guztiok batera harriak mugitu araziko ditugu. Urtarriaren bederatzean Bilbon eta Baionan mugidaitezen harriak. Euskal presoak Euskal Herrira. Zulatu, apurtu, baztertu, kendu, mailukatu, zizelkatu, mugitu edo tira. Mugidaitezen harriak. Euskal presoak Euskal Herrira. Urtarriaren bederatzean Bilbon eta Baionan.